Ефимелович, мы, работники ТО «Маяк Казатомпром», обращаемся к вам как гаранту Конституции – в своем предвыборном выступлении вы подчеркнули, что главная задача – это урегулировать разногласия работодателей и работников и привести стороны к общей позиции. С учетом их возможностей, интересов и трудовые споры должны решаться не на площадях, площадях и улицах, а за столом переговоров. Однако руководство нашего предприятия не только отказывается вести переговоры и конструктивные диалоги, а открыто демонстрирует свою агрессию в отношении работников, не давая шансов на высказывание о низком состоянии социального положении работников. Ранее во время трудовых споров при встрече вице-министром энергетики Нурмагомбетовым Жандосом Демисиновичем нами рабочими озвучена информация о создании нового профсоюза НТМАК. вице Вице-министр, поддержав, предложил оказать помощь и организовать встречу с Федерацией профсоюзов. Однако все оказалось голословным. Одной из причин создания на предприятии работников первичной профсоюзной ячейки НТМАК послужило воздействие действия послужило э, бездействие действующего локального профсоюза, предприятия под председателем Шабуниной. Так как на протяжении своей деятельности не работает и не представляет правовые и социальные интересы работников и никак не реагирует на бездействие работодателей беззакония. Кроме того, локальный профсоюз, ведя в заблуждение работников в своем видеообращении, э, говорит, что Антымах призывает к акции протеста для создания социального конфликта среди работников. На балдарга тротуар алып керек окуучуларга мынау жыңғылды ауыл ғой бостандық ауыл тротуар жоқ оқушылар тас жолда автокөлік жолының бойында жүріп бара жатыр ешқандай балшықта вообще қиын болады осыны бір дұрыстап қарасаңдар басшылар қазір мына жерлермен жүреді әше қатты жүреді мына жерде ақтау қаласы жетінші микрорайон екінші домның жолдың жағасы мынау бес пен екінің ортасында мақта өсіп тұр мақта мен көсегін санаймын мен бір көсек екі көсек көсегі көп үш төрт міне мақтасын өзі біреу жинап алыпты міне піскен үш міне көсектер міне құрт жоқ тап таза уақытта міне мына көсекті қараңыз міне міне мақта мақта әдемі өсіпті міне мақта құрт жоқ тап таза мақта маңғыстауға мақта ексе болады екен міне мақта өсегін қара мәссаған не деген мақта мына міне мақта ішіне осы батыр полный адам сыймайды жүріп вечно мынаны қара көрген қорлықтан қараңдар ип айғарақ па қисысы ма әбитбақтан былай кешке қарай еще елестету мүмкін емес адамдардың өміріне қауіп алматыда автобустар соғыс жатыр мынау соғысатын болса бүткіл адам өмірі жамап кететін сондықтан мыналарды қолға алу керек ноғай өзіңмен irmão tudo 12 базар базар жиырма базар өртеніп жатыр жиырма жиырма екінің базары кәдімгідей өртеніп жатыр кольцевой жақтан мынау кольцевой мынау пешеход базар кетті да келді сәл шетірек тұрайық бақ демесе болды ғой srce šišici. Mama, ne, yapıyorsun se Да кто-то бычок кинул, наверное. А? Что еще? Кто-то кинул или под, поджег специально. Электроэнергия здесь же. Конечно. И это ограждение. Вызвали, вызвали. Что, нельзя же подходить, уходите. Вызвали пожарку. Ребята молодцы, сразу же начинают. Одно ведро у нас тут было. Пожарка пока едет. Да, да. А вот ведро нужно. А, ойбай, о, мынау не, о, мынау, бумай, бумай бар, ё-моё, экранда моя вода идет, нет купаться, вот это называется Маңғыстауда облысы, нет купанцы, понимаете, как все, Астанчан, Нурсултан, там, Алматы, Мы чисто нефти купаемся, прям реально конкретно нефти купаемся. Вот так вот, нефть, нефть, вот купаемся нефть. Да, нормально, да? он екінші қараша 2022 жыл интернет желісіне тараған видеоға департамент мамандары маңғыстау облысы бойынша мамандар келіп тұр аталған орынға келдік ешқандай мұнай өнімдерінің қалдықтарын көріп тұрған жоқпыз мына қара заттарды тексеріп қарағанда бір балдырдың ешқандай қара дақтары жоқ бәрі жасыл яғни балдырдың бір іздері сияқты бұл жерде ешқандай мұнайдың ізі жоқ Вот видите, вот этот район знаете все, да? Смотрите, она вся в нефти. Дело в том, что она застыла, как битум. Она не обработанная нефть, в составе у него больше 50% бывает парафин, поэтому она застыла, как смола. А вы говорите, тюлени умирают, люди страдают. Я сегодня в шоке. Я сегодня, когда шла на улицу, я увидела крысу. Да-да, правда. Валлахи. мына тышқан липті келгендердің зәресін алып жатқан шығар бірінші этажға алып баратын мына бала шаға кірсе мынаны қара зәрелер кетеді екен мына жаман мінеді ебать бля ұшып келатыр еді ана мерске соққан походу встречка а салоны жоқ ненің камридің ананы қарап адам жатыр мына ішінде адам жатыр ана күйіп кетті жағы су сору жұмыстары жатыр